E infatti dico sempre, tu pensa 10 anni, 15 anni di surf buttato via a non godermi niente, a non godermi le persone, a non godermi le onde, a non godermi... sempre a stare col coltello tra i denti per far rispettare una cosa che è assurda, capito? Perché il mare è di tutti. Vaya bañito. Non l'abbiamo lodata la vita, però siamo rimasti con Sandra. l'estate mi siedo lì, in terra e annaffio. Ogni pianta a mezz'ora.